春朝漫然としない夢から目覚めた時自分が湯船の中で一匹の普通サイズのカピバラに変わってしまっていることに気づきました気づきは大切ですほんの少しの気づきが人生を豊かで穏やかでまろやか地にあふれるとろけるような味わいに変えてしまう変身変身変身そんな変身確かにしたいと思っていましたゆったりゆっくりふかっかほわほわ 力に任せて横たわっている。というよりも、予習前になっていると、実際問題、サイズの関係からバスタブの底に、はい、足がつかない。私と同じように、ゆっかり、ゆっくり、スカッカ、ほわほわ、浮いている丸い物体がいくつか見えました。ゆずでした。ゆず湯でした。ゆず湯とは、柑橘類のゆずと砂糖を煮て、かぐわしい風味を楽しむ飲み物です。間違えました。言いたかったことは違います。 ゆず湯とは、柑橘類のゆずを浮かべたお風呂のことです。ゆず湯に入れば風邪をひかない。だから、今の季節はきっと冬に違いありません。漫然としない夢から目覚めたばかりにしては、完璧な推理だったと思います。名探偵、真実は常になんとやら、あれれおかしいぞ。湯はノルアドレナリン分泌による血管拡張効果により、お風呂上がりの体をほんのりほわほわふかふかふさふさに温め、同時に、 すると、無病息災融通が効く。ゆずだけに。融通が、融通が、融通が。間違いました。言いたかったことは違います。本当にあったかいんです。ほわほわふかふかふさふさなんです。私はどうしたのでしょう。夢ではないようです。夢ではないようです。はい。大事なこと サイズのカピバラで、つまり私、毛皮の頭と毛皮の首周りで、肩から足の先まで毛皮、体はすっかり毛皮で覆われていました。つまり毛皮、もう少し眠り続けて、カピバラらしいことはみんな忘れてしまったら、どうでしょうと、考えたのですが、全然そうはいかなかったんです。姉と妹が、ノックしながらドアを開けたからです。セクハラ、セクハラ、やめてそんな目で見ない ってしまったことを、どう説明しようか悩む暇もなく、カピパラ、と、妹が言いました。違います、カピカラです、と、姉が訂正しました。違います、カピパラでもカピカラでもなく、はい、カピバラなんです。過去一度、同じような悲劇が繰り返されてきたことでしょうか。落音の悲劇、ゆったり、ゆっくり、ふかふか、ほわほわ、浮いている丸っこい生ものである私は、 浮いている丸っこい柚子の実をかじりながら、半然と抗議することに決めました。ヒリアリ、ヒリアリ。ベッドは賭けです。ベッドは寝床。バッグは後ろ。バッグはカバン。ケージは折りかご。ケージは企画。シミュレーションとか、シミュレーション。ドイツ語だったら、ケーラルギー。ハイアラキなら、英語です。ベテルギウスは、ベテルギウス。ビートルジュースは、英語です。ペタイゴイツは、ドイツ語です。ケッペルス、ケルス、ケルス。ウング、ローゼフ・ケッペルス。 歩1897年生まれ1945年死亡は国家社会主義ドイツ労働者党の国民啓蒙宣伝大臣ですプロパガンダの天才と呼称されナ出独裁体制の発展継続に多大な貢献を果たしましたが第二次世界大戦はドイツ敗戦へと大きく傾き彼の運命もまたで間違いました言いたかったことは違いますカピバラではなくカピバラです姉妹たちには人気です